birinchidan meni talashadigan erim yo'q ikkinchidan o'sha erim o'lmay turib ham xuddi sizlar aytgan yo'lga meni erim ham kirib ko'rganda kekirdagini sug'urib qaytarib olib kelganman kekirdagini sug'urib qaytarib olib kelganman sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki sizlardan qaysi birlaringiz oilasi tinch diye, o insonlarga berilgan ne'mat bor lekin ko'pchilik insonlar buni qadrini bilmaydi qadriga yetmaydi bu ham bo'lsa tinchlik va xotirjamlik tansihatlik deganlar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pública esa mana shu dengizda suzib yurgan kemaga qiyos qildilar eng haqiqiy kamandi haqiqiy kamandi o'sha kemasini dengizni notinch kunlarida ham to'fonlarda ham o'sha to'fondan tinch salomat olib kelgan inson haqiqiy kema kamandir deydi sizni bizlar o'sha oilani kamandirlari chiqib oilamizni buzishlik kelinlarimizni kesishligiga sabab bo'lib farzandlarimizni oilasini buzishligiga sabab bo'lamiz oilalarga xotirjamlik insonni kun davomida ishidami ko'cha uydami qayerga bormasin ana shunday ta'sir bo'lmasdan qolmaydi u tinchlik bo'lsa ham kişi buna kazanmak alamayabilir. Bir kitler açarak 21. Şubat'ta Suriye'de bir şok deneyebilir. Bunu değiştirmek için ne yapması sağlanmalı? Sevgiye'nin bu adamın ailesindeki bilgi olarak ayrıldı. Şundan kapalı olarak yani. Kirişonun kişiler gelişini gören kim ilgilensin? Ben bunu yiyorum. Çekersizden sonra avlayın düşünene tamamlar. Yerlerden güzel kişiler hem Deus. shunda u insonlar bor rahmsiz kishini tishiga qo'yib oilasi uchun bolam yashab qo'ydi yashab qo'y deyapti o'n besh yildan bir biri bilan gaplashmagan er xotinlar bor u uni kimni qarzi kimni qarzi ana shundan oilani tinchligi eng birinchi vazifalarimizdan yeganimiz haqiqi borgan va bu tinchlikni farzandlarimizga ham o'rgataylik deysizlar hozirgi yoshlar rivoyatdan voqeatdan yo'q sizlar ishonmanglar rivoyatlarga otanglardan bobolaridan eshitgan rivoyatlarni hamma gapirasizlar hozirgi yoshlar rivoyat hadis yardimsiz oyatga ham ishonayotgani yo'q xudodan qo'rqayotgani yo'q ana shuning uchun taloq va taloq so'rash qani siz haqidagi ne'matchi azizlar bandisalarga boring ollohga ne'mat shukur borasiz yurganingizda turganingizda hojatni o'zizga ichayotganingizda ne'mat shukur borasiz dunyoda butun بلند رو سر دیدید، شروع کرده، اجازه می‌دیم شما hammani oldida qo'shnichiligiga insonga chopmaydi ichkariligiga insonga borolmaydi bizlar mana endi o'tirishligimiz bu ne'mat emasmi bu dasturxonni to'qimligi va uchta narsani yebdimi bir kunlik taomga ega bo'lgan inson deyaptilar bizlar bu yerga osh yeyish uchun keldikmi yo mana shu dasturxon sakson yil avval otalarimiz insonga osh yeyish uchun xona bo'lib uchun borishgan hozir biror konferensiya osh yeyman deganimiz yo'q alhamdulillah xudoga shukur obolarni yetardilar yovlarimizni to'ymayotgan joylarga borardik to'y eshigini ikki kishi turib borardik kirgizmaslikda osh borib yig'lab osh yerlarga kirdilar dunyoni boyligi degan narsa uchtasi qo'limizdami dunyoni eng milliarder insonmiz ollohga qasam bilan aytaman hozir besh yildan keyin oldimizga qo'yiladigan lazer bo'lishi qo'yilishi qo'yyoqlar balki belaman ichida turib balki bir kesim xavfsiz bilan qo'yilgan